аябай соны тамақ тамақ екен ә не болды Байпаң алмаштырдың бе ооба алмаштырған, алмаштырып алғам үйден шығып бара жатқанда эле алмаштырып алғам атпайбы ой алмаштыргам деп атам алмаштыргам жіттен ұнатпаймын жіттен ұнатпаймын мен сені деп мына жөнтегіме салып алған мына алмаштырған башқа киіп алған